mi viene in capo una persona che conosco. Quindi piemi con una formula lebbia. Maria cicolata e una poga di buono. Una poga di buono è una maniera pulita di parlare di una donna di malaffare. Maria Caju è una scufata. Allora, una scofa o una scufata può insegnare un cappellino che in certi doni, i zeri, i camerieri o gli infermieri. In siciliano, scuffata insegna una donna di umili origini e di uso vacile, ma scuffata è di noi una maniera di parlare di capelli con sommi capelli pittinati che so in battaglia. Come dopo usesso. Ma pas pour le chauve. Si può di no di una donna che la corri quanto un cavallo. Maria Banana, corri quanto un cavallo. Corri assai, senza stancarsi e forza a non tua su quattro zampi. Dunque, si darà anche un culo e a spaccatura. Spac, spac, spac. Ma sua amica Maria Mella, ella sgurunzuledi notti e giorno, un dormi mai, e sempre in azione, una razza di Spider-Man, una Spider-Man di, di culo, ben inteso. C'è un classico, Maria Barchetta, n'ha fatto e poi n'ha fatto. Nafato, pu, pum pum pum pum Ma quanto era o Nafato, uh, quanto Nafato, uh. Chi, senza parisare tutto, e beh, si capisce ciò che l'ha fatto. Lo stesso estro c'è Maria Vinestra ha fatto a sua vita. C'è di no, Maria Apple vende il suo culo, ma vende davvero. Vale a dire pagando apri a sua scatola a Benco. Veni dopo, o classe Putana, Maria Orangina è una puttana, che anche la faccio associanza di sport con te sempre pagando, contro un soldo. Eh, ta radio, se podio e io. Maria Montecinto è una bagascia, è una donna di cattivo uso, una bagascia si può vedere con un taffono. Maria Biscutina è una padrappa. Padrappa è un tappeto che si mette tra un cavallo e asella o un pezzo di coperta o un saccaccio piazzato sotto all'imbasto di amulla. Dunque, una donna frusta dai passeveni hm? due l'uomo si mette a nanto in dominazione. Ora tocca Maria Casanis. Maria Casanis è un strascino, un strofino, un straccino, un canavaccio. Dunque è un oggetto che si sfruccina, che si struffina, pa struccia ciò che è troppo umido, come una spongia panita e caccia l'acqua e il brutto. Ma qui, ben inteso, eh, si parla di Maria Casanis come una spongia a sperma. Yeah, è brutto. Due affari pa Les I doni sono liberi e tanti i stessi se me un po' ce l'ho e anche ad una po' ce Ah, quando dico queste situazioni, ben inteso che ad una devi stare in cucina e in casa e l'uomo un po' troppo. E secondo, eh, quelli che forzano, i forzatori, i violeur, eh, beh, c'ho la tombale, non te basta. Sta ricchezza venne sempre di un libro di Jean-Claude Moratti, o spegole di un ben parlare di nostre minanne. Avedeci.